smysl. Jsou chladná rána. Na našem území se mluví česky. Jsme v paleolitu 30 tisíc let před Kristem. Je to drsná doba. Krátké léto chceme využít k přesunu za lepším životem. Je přesně 8 hodin a za 30 minut vyrazíme členitý terén a proměnlivé počasí nás zpomaluje. Schováváme se. Eh, ten projekt vlastně eh, vychází z nějakých jako tří hlavních inspiračních zdrojů který eh, mě v podobnou dobu jakoby eh, oslovili. První, to je takový teda inspirační zdroj jako dlouhodobý, to je vlastně prostředí, kousek od rekreační chalupy v severních Čechách, kde se jakoby všechno natáčelo. Pak je film eh, z roku 1955 Cesta do pravěku a třetí vlastně takový ten obecný nebo současný nějaký problém migrace lidí někam. Těží se zde pískovec na stavbu domů pro německou vesnici. Je to těžká doba. Poslední náročnou zkoušku zdoláme pomocí žebříku. Blížíme se k cíli do České vesnice. Náš příběh starostu zaujal natolik, že nám nabídnul dočasné ubytování. Musíme si ale během třech měsíců najít práci. Chceme lidem vyprávět o našem putování. Na výstavě je nejhlavnější věc vlastně videoprojekce. Je to kruhová videoprojekce a je to vlastně příběh eh, dvou lidí, kteří putují eh, z pravěku, eh, z doby ledový až do současnosti. Vycházejí z, takový, z takového kanionu, který připomíná právě pravěký prostředí, a e, vycházejí jakoby ven na kraj lesa, kde, kde, kde je zase pozůstatek nějakého e, e, lomu, kde se těžil pískovec, z kterého se stavěl na konci 19. století vlastně vesnice v celém okolí a vlastně ta vesnice, kde my jako máme chalu. Na no, součástí výstavy jsou ještě teda tři fotografie. Je to vlastně takový doplněk té projekce. E, vychází to ze stejného tématu vlastně, když něco takového jakoby tvořím nebo píšu nějaký ten příběh, tak eh, mě potom baví ještě, jako kromě toho videa, eh, jakoby vlastně fotit. Takže fotím na eh, klasický analogový foťák a snažím se vlastně ty fotografie komponovat tak, abych nějak obsáhnul ten, ten příběh, který, kterým se tam jakoby zabývám. Jsme